Salut, c'est Adjoa. Alors aujourd'hui, nous allons voir la conjugaison des verbes en ER. Heute behandeln wir die regelmäßigen Verben auf ER. Im Französischen gibt es drei Gruppen von Verben. Wir haben die erste Gruppe, les Verbes du premier Groupe. Es sind die Verben auf ER, außer aller. es ist ein unregelmäßiges Verb. Dann haben wir die zweite Gruppe, Verb du deuxième groupe. Es sind die Verben auf IR, die bei nous in Präsenz mit einer Stammerweiterung sind. Dann haben wir eine dritte Gruppe von Verben, zum Beispiel auf IR oder auf OIR oder auf DRE und so weiter. Diese Verben sind dann unregelmäßig. Avoir und être sind zum Beispiel unregelmäßige Verben. Heute machen wir diese Verben auf ER, die eine regelmäßige Bildung haben. Es gibt über 10.000 Verben auf ER im Französischen und die neuen Verben, die in der Sprache aufgenommen werden, sind meistens auf ER. Zum Beispiel im Bereich der Wissenschaft und der neuen Technologien sind die neuen Verben auf ER. So, jetzt zur Bildung. Wir benötigen immer einen Stamm. Der Stamm bleibt dann fest bei allen Personen und an diesem Stamm hängen wir die Endungen der jeweiligen Personen. Als Beispiel nehmen wir das Verb parler, also reden, sprechen. Wir entfernen das er, um den Stamm zu erhalten. Unser Stamm ist parle, also P-A-R-L. An diesem Stamm hängen wir die Endungen der Personen. Die Endungen sind für je, e, für tu, es, für il, e, elle genauso, also für il, elle und on. e, für nous und es, für vous, et tête und für il und elle in der Mehrzahl ENT. Dann werde ich aussprechen. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Je répète. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. a dass ich je parle, tu parle, il parle, elle parle, on parle gleich ausspreche. Obwohl tu parle auf es endet, wir sagen nicht tu parles, nein, wir sagen tu parle. Und in der Mehrzahl, ihr merkt auch, bei il und elle in der Mehrzahl sage ich il parle, elle parle, obwohl das auf ent endet. Wir sagen nicht il parlent, non, Il parle, elle parle. Jetzt hört sich das so an wie das Il parle und das Elle parle in der Einzahl. Ja, es hört sich gleich an, nur der Kontext wird uns helfen zu unterscheiden, ob es sich um die Einzahl oder um die Mehrzahl handelt. Je répète. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, werden die regelmäßigen Verben auf ER alle so gebildet. Beispiel das Verb danser, chanter. Es gibt Verben auf ER, die einige Unregelmäßigkeiten aufweisen. Es sind meistens diese Verben auf äh, je, also auf YER. Und es gibt auch Verben mit zwei verschiedenen stemmen, zum Beispiel das Verb appli. Ja? Das sehen wir in einem anderen Video. Aber die regelmäßigen Verben auf ER, wie schon gesagt, werden alle so konjugiert. So, das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Wenn es der Fall ist, dann Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen. Alors, au revoir et à bientôt!